Amen. Amen. When uh, we came to know that we have to come here, जब हम लोगों को मालूम हुआ कि हम लोग को यहाँ पर आना होगा we started preparing ourselves. हम लोग अपने आप को तैयार करने के लिए तैयार किया. We started thinking how to go. और हम लोग एक बात को सोचने लगा कैसा हम लोग जाएंगे We और हम लोग किसी को पूछा कैसा और रूट कैसा है time of the plane time of the plane? What is हम लोग ये बात को भी पूछने लगा प्लेन का समय कहाँ कब कैसा है और ट्रेन का टाइम कैसा है which number train comes to this place कौन सा नंबर का ट्रेन यहाँ पर आते हैं वी स्टार्टेड प्रिपेयरिंग आवर हम लोग अपने आप को तैयार करने के लिए शुरू किया because we wanted to come here क्योंकि हम लोग यहाँ पर आने के लिए चाहा The same way, brothers and sisters. ऐसा ही है मेरे भाइयों मेरे बहने We are in the end time. हम लोग ये अंत का समय में हैं. You know what time we are going in? आप living in now. आप लोग ये बात को जानते हैं कौन सा समय में हम लोग ये समय जी रहा है See, we are uh, we were living uh, we are living in Bombay city, Bombay. हम लोग आप लोग जानते हैं हम लोग बॉम्बे सिटी में बॉम्बे में रहते हैं. Bombay never sleeps. बॉम्बे कभी सोता नहीं twenty four hours people are running चौबीस घंटा आदमी लोग चलते हैं द शॉप्स आर ओपन दुकान शॉप खुला रहते हैं it's a very busy city ये बहुत बेस्ट नगर है सिस्टर्स परंतु मेरे प्यारे भाइयों बहने in the other other way when we see this परंतु इसको हम लोग दूसरा तरीके पे जब इसको देखते हैं some are some are busy in this world कोई इस धरती पर बहुत बेस्ट है but there are few people परंतु वहां पर थोड़ा सा आदमी है they are preparing themselves to go home वो उन लोग अपना अपना आप को अपना घर पे जाने के लिए तैयार कर रहा है Amen. Amen. We are in a very very bad bad time. हम लोग बहुत बुरा समय पे है. You know the three years back Corona came. आप लोग जानते हैं तीन साल पहला कोरोना आए थे the situation it is written the Bible ये ये सारे बातें बाइबल में लिखा हुआ है time such plagues will come ये अंत का समय में ऐसा एक धारणा देने वाला बातें आएंगे स्थिति आएंगे are the signs for you and me ये सारे जो चिन्ह है ये आप लोगों के लिए हमारे लिए so that we may get ready ताकि हम लोग अपने आप को तैयार कर सके the plagues and pestilences will come ये सारे ये आएगा before the going off uh, rapture. अब rapture में जाने का पहला These all things comes and we have to see what is written in the Bible. ये सारी चीजें आएगा और हम लोगों को ये बात को देखना पड़ेगा बाइबल में क्या लिखा है. Because we have read in the Revelation chapter uh, one. क्योंकि हम लोग प्रकाशित वाक्य का पहला अध्याय में पढ़े whosoever read this book जो कोई इस वचन को पढ़ते हैं किताब को पढ़ते हैं those who listen to this book जो कोई वचन को सुनते हैं and those who are जो कोई इसको मानते हैं टाइम इज एट समय बहुत नजदीक है टाइम बहुत समय बहुत नजदीक है you do not know when Jesus will come हम लोग ये बात को नहीं जानते कब यीशु मसीह आ रहा है but dear brothers and sisters the prophet has come परंतु मेरे भाइयों मेरे नबी ने आ चुका और उसने ये बात को बोला that each and every mystery is open. सारे जो भेद का बात है वो खोला गया Nothing is hidden now. और कोई भी बात अभी छुपा हुआ नहीं है Only thing that you have to read it. Amen. सिर्फ ये बातें हैं आपको इसको पढ़ना होगा you have to listen to it इसको सुनना होगा and you have to walk it out और ऐसा ही आपको चलना होगा if this message doesn't change your life अगर ये संदेश आपका जीवन को बदल नहीं देते it is not for you ये आपके लिए नहीं है दिस मैसेज ये संदेश doesn't give you the new life ये आपको नया जीवन नहीं देते that message is not for you आ, आ, ये अगर नया जीवन नहीं देते ये संदेश आपके लिए नहीं है this is a special food for the special people और ये जो संदेश है ये विशेष आदमी लोग के विशेष भोजन है because this message will make you formed formed you in the image of God ये जो संदेश है इसको आपको परमेश्वर का रूप में आने के लिए तैयार करेगा because you cannot prepare yourself from your ideas क्योंकि आप अपना आप को अपना आइडिया समझ का द्वारा आपको आप बना नहीं सकते और फ्रॉम योर एजुकेशन और ये आपका शिक्षा का द्वारा भी आप अपना आप को बना नहीं सकते you know in Eden Eden of garden आप ईडन अदन के बारे में आप जानते हैं हाउ एडम एंड हवा आदम और होवा के बारे में they wanted to meet God उन लोग परमेश्वर के साथ मुलाकात करने के लिए था बिफोर द फॉल गिरने का पहला they they were coming running and coming to meeting god aur usne दौड़ ke parmeshwar ka sath मुलाकात karne ke liye aate when the day fall came परंतु जिस दिन वो उन लोग गिरा they were family of god they were uh, उन लोग परमेश्वर का परिवार का था they were walking closely to the lord और उन लोग परमेश्वर का नजदीक में होकर ही चल रहा था the whole earth was under their control और सारी जो धरती है वो उन लोगों का कंट्रोल में थे the all the animals were और उन लोगों का बोला हुआ अनुसार सारी जो जीव है उन लोग उन लोगों को चलना पड़ता है Bible says in the cool of the day the God used to come and have fellowship with them परमेश्वर का वचन कहते हैं वो ऐसा ठंडे के समय पे परमेश्वर उन लोगों के पास आते हैं उन लोगों से मुलाकात करते हैं but when they fell from the grace of God परंतु उन लोग जब परमेश्वर का उन लोगों से गिर गया they were unable to meet God. उन उन लोग परमेश्वर का सामने आने के लिए उन लोग सक्षम नहीं हुए. Even they heard the sound of God coming. और परमेश्वर उन लोग परमेश्वर का वो आमोद का आने का आवाज को सुन पाया. The Bible says they hide themselves. Bible बताता है उन लोग अपने आप को छुपाया and they put fig leaves around them और उन लोग डुमर का अंजीर का जो पत्ती है उसको अपना छड़ी और लगाया they thought that according to our plan we can meet God उन लोग सोचे थे जो उन लोगों का विचार अनुसार उन लोग परमेश्वर के साथ मुलाकात कर पाएंगे but they couldn't come brothers and sisters परंतु उन लोग परमेश्वर के सामने आ नहीं पाया दे वर इन द गार्डन उन लोग बागान पे थे दे वर Where God placed they were there. उन लोग परमिशन ने उन लोगों को जहाँ पर रखा वहाँ पर उन लोग थे But they couldn't meet God. परमेश्वर का साथ मुलाकात कर नहीं पाए परंतु परमेश्वर की उन लोग उन के पास आने परमेश्वर को उन लोगों के लिए विशेष एक पहनावा बनाना पड़ा देन दे कुड हैव और तभी उन लोग परमेश्वर का साथ एक रिश्ता को बना पाया you know fig leaves nothing but brothers and sisters it's a man made और जो अंजीर का जो पत्ता है वो इसको छोड़ के नहीं है वो मनुष्य का द्वारा बनाया गया शिक्षा है इसीलिए परमेश्वर का नबी कहते हैं because anything short of the holy ghost जो कोई भी परमेश्वर का आत्मा का आत्मा से कमी रहेगा यू कैन मीट गॉड आप परमेश्वर का साथ मुलाकात कर नहीं पाते now you have to make sure that you are filled by the holy ghost आपको ये बात को निश्चय होना होगा कि आपको पवित्र आत्मा का द्वारा भरपूरी हुआ है that's what the Bible says whosoever read the prophecy of this book और इसीलिए बाइबल कहते हैं जो कोई भी इस पुस्तक का जो भविष्यवाणी है इसको पढ़ते हैं एंड ही लिसनेथ और उसको सुनते हैं एंड एंड और Walk it according to that. और ऐसा ही चलते हैं And you prepare yourself for meeting the Lord. और ऐसा ही आप अपना आप को परमेश्वर का सामने आने परमेश्वर का साथ मुलाकात करने के लिए तैयार करते हैं आप लोग अगर ऐसा है तो आमेन आमेन कहेंगे Whatever we preach, we preach from the message and the Bible. क्योंकि हम लोग जो कुछ भी प्रचार करते हैं हम लोग मैसेज से ही कहते हैं और बाइबल से ही प्रचार करते हैं ऐसा ही परमेश्वर का नबी कहते हैं बिकॉज बाइबल एंड मैसेज क्योंकि बाइबल और जो संदेश है it, वो आपको आत्मिक जो पहिर हुआ है वो आपको देता है और भाई भाई फ्रैंकलिन कहता है उसने दोष कुमारी के बारे में कल बताया they also wanted to meet God ओ दोष कुमारी परमेश्वर का साथ मुलाकात करना चाहा that are two ten people वहां पर दोस्त थे टेन वर्जिन और टेन कुंवारे थे अनडिफाइल्ड और उन लोगों का कोई डिफाइल uh, नहीं हुआ था दे हैड लैंड आ उन लोगों का पास बाकी भी थे they came out of the denomination. उन लोग संस्था से निकल के आए थे they heard the midnight cry और उन लोग दो मध्य रात्रि का जो आवाज है उसको सुना था दे woke up. और उन लोग जाग उठा all the ten came out of the out of their uh, place. aur un log apna jagah se wo dosh कुमारी wo nikal ke aaya They took their lamps aur un log apna batti ko liya and they wanted to meet the bridegroom. aur usne apna dulha ka sath मुलाकात karne ke liye chaha And Bible says और बाइबल बताता है वो आने में देर किया और उसी समय उन लोग सो गए और दोषी वो सो गए एंड व्हेन ही केम जब उसने आए only five people got the oil in there और सिर्फ पांच ही दोष कुमारी में पांच ही उन लोगों का हाथ पे बत्ती पे तेल थे Amen. Amen. Amen. But five couldn't परंतु पांच परमेश्वर के साथ मुलाकात कर नहीं पाया see see the difference brothers and sisters आप आप अंतर को देखिए मेरे भाइयों मेरे बहनें all the ten were not in denomination people और ये सारे जो दोष है ये संस्थाएं में नहीं थे so what is the midnight cry और ये दो मध्य रात्रि का जो क्राय है चिल्लाया हुआ है वो क्या है it is the message of the hour ओ हाय समय का संदेश amen hallelujah hallelujah even five virgins they also heard the message of the hour. और वो जो पांच कुंवारी है उन लोग भी समय का संदेश को सुन पाया था What is the difference between two? ये दोनों में से अंतर क्या है They were singing very nicely. और उन लोग गाना बहुत अच्छा से गा रहा था They were reading very nicely. उन लोग अच्छा से पढ़ रहा था They were listening very nicely. बहुत अच्छा से सुन रहा था And they were They were looking for the bridegroom to come. और उन लोग दुल्हा को आ, आने के लिए उन लोग इंतजार में था देख रहा था Here two groups of people we can see brothers और यहाँ पर हम लोग दो ही किशन का आदमी को हम लोग देख पाते हैं And five people met the Lord. और यहाँ पर हम लोग देखते हैं पांच प्रभु का साथ मुलाकात कर पाया And five, five virgins, foolish virgins, they couldn't meet. और जो मूर्ख कुमारी है उन लोग पांच कुमारी है उन लोग मुलाकात कर नहीं पाया Brothers and sisters, when they came to know, जब उन लोग मेरे भाइयों मेरे बहने जब उन लोग ये बात को समझ पाया they did not have oil in them. और उन लोगों का हाथ में उसी समय उसका पाथी में तेल नहीं थे That time they realized. उसी समय उन लोग समझ पाया That time they realized brothers and sisters. मेरे भाइयों मेरे बहने उसी समय उन लोग समझ पाया. But it was too late. परंतु ये उन लोगों के लिए देर हो चुका था. It was too late. ये बहुत देर हो चुका था. Many message believers think that we are filled by the Holy Ghost. बहुत संदेश विश्वास करने वाले वो सोचते हैं हम लोग पवित्र आत्मा का द्वारा भरपूर पाए. This is the time to check our life, brothers and sisters. यही वो समय है जब हम लोग अपने आप को चेक करें. Not, not check your brother's life. ये किसी भाई का जीवन को चेक करना नहीं जांचना नहीं चेक माय लाइफ और ये मेरा जीवन को मुझको ही उसको जांचना होगा what I have seen by the holy ghost क्या मैं पवित्र आत्मा से भर गया have I got oil in my lamp क्या मेरे मेरे बत्ती में तेल है I heard the midnight cry मैं ओ मध्यरात्रिका का वो आवाज को सुन पाया and I brought the message with me land और क्या मैंने वो वो बत्ती का साथ मैसेज को संदेश को लाया but there was no oil in them परंतु भाइयों बहने उन लोगों का बातचीत में तेल नहीं थे you know और आप लोग जानते हैं जो तेल है वो पवित्र आत्मा को दर्शाता है बाइबल बताता है जो कोई पवित्र आत्मा का द्वारा भर भरा हुआ है और उन लोग परमेश्वर का प्रभु का वचन का मुताबिक उन लोग चलता है और उन लोग परमेश्वर का बेटा और बेटी है Those who are having the Spirit of God. दो जि, जिसका पास परमेश्वर का वो आत्मा है They are the sons and daughters of God. उन लोग परमेश्वर का बेटा और बेटी है Then if you do not have oil, then whose son and daughters you are? आ- अगर आपका बाकी पे तेल नहीं है क्या आप परमेश्वर का बेटा बेटी है I am not saying. Bible says. मैं इस बात को नहीं कह रहा हूँ बाइबल बताता है Every sacrifice needs oil. सारे और सारे जो क्या सारे जो बलिदान है उसको उसको तेल होना चाहिए सारे बलिदान पे तेल होना चाहिए एवरी और ये सारे जो yes. बलिदान है उसके लिए एक आग को चाहिए without the fire no sacrifice और आग बिना कोई बलिदान नहीं होते it means you need a fire इसका मतलब ये है आपका जीवन में वो आग का जरूरी है hmm. Without that fire, you cannot walk in the street now. आप वो आपको छोड़ के ये मार्ग पर आप चल नहीं सकते You know when the fourth seal opened? आप जानते हैं जब चौथा मोहर खुला Revelation chapter 6 प्रकाशित को का छह अध्याय Revelation chapter 6 8 प्रकाशित को का छह का आठ में कहता है And I looked, and behold, a pale horse, and his name that sat him was Death. और मैंने दृष्टि की और देखो एक पीला सा घोड़ा है हाँ। और उसके सवार का नाम मृत्यु है Ah, and hell followed with him. और अधोलोक उसके पीछे पीछे है Where is the hell now? और वो Yes. अ, वो वो जो अ, ये अधोलोक है वो कहाँ पर है Right. Hell is in this earth now. Right. वो जो अधलोक है ये ये धरती पे है It is following the death. aur ye ye mrityu pe gir gaya Is following the death. aur ye ye ye mrityu mein gir gaya And power was given unto them over the fourth part of the earth to kill with the sword. Sword, sword is a war. aur uske aur uske piche piche hai aur unhe पृथ्वी ke ek chauthai par ya adhikar diya gaya And with the hunger, hunger is a famine. और जो हंग, भूखमरी है हंगर इसको भूखमरी को कहते हैं and the death brothers and sisters और मृत्यु द स्पिरिचुअल डेथ आत्मिक मृत्यु एंड द फिजिकल डेथ और वो शारीरिक मृत्यु and with the beast of the earth and beast of the earth और ये धरती का जो पशु है उसका you know the Bible according the after the fourth seal is open When the fourth seal is opened, जब चौथा मोहर खुला And you know that it's a pale horse. और एक पीला सा जो घोड़ा है इसको आप जानते हैं And pale horse is given the name as a death. Yes. Other seal there was no name. Other seal When it is opened, there was no name. जब जब दूसरा मोहर खोला गया वहां पर कोई नाम नहीं थे But fourth seal when it is opened. जब चौथा मोहर खोला गया and it is written death his name is death. और वहां पर उसका नाम को मृत्यु लिखा गया. The spiritual death, physical death. आत्मिक मृत्यु और शारीरिक मृत्यु. You know the one pestilence corona came how many lakhs of rupees. और हम लोग ये ये बात को देखना है कोरोना आया और कितना आदमी मर गया. Even brother would not meet another brother. और हम लोग ऐसा भी हम लोग देखा एक भाई दूसरा भाई का साथ मुलाकात करने पाया And even they could not hug one another. और एक दूसरे को उन लोग हक भी कर नहीं पाया बुरापन है मध्य रात की जो आवाज है सिर्फ यही आपको वहां से खींच क्योंकि जो जो अधोलोक है वो मृत्यु का पीछे पीछे चल रहा है we can see the condition of the world everything is falling down हम लोग धरती सारा धरती का स्थिति को देख पाते हैं you know, सारे चीजें गिर रहा है अमेरिका इज इन डिप्रेशन और आप जानते हैं कितना गिरावट स्थिति में you UK is in depression आप लोग जानते हैं USA UK UK Europe is in depression UK Europe इन लोग कौन सा स्थिति में है you know recently I Google ही सैक्ट 16 और 20000 people. और हम लोग गूगल पे गूगल पे जो देखते हैं सिक्सटी सेवेंटी थाउजेंड को हम लोग हटा दिया कंपनी ट्वेंटी थाउजेंड पीपल एक कंपनी ही बीस ट्वेंटी हाँ, बीस हजार को चेक कर दिया हटा दिया Like that, the depression is falling down. और ये जो डिप्रेशन है वो अ, गिर रहा है The war and the famine is going on, brothers and sisters. भूखमरी और, और, और जो युद्ध है ये ये आ रहा है You, you know, the America has a vice president woman. Yes, sir. Woman Woman vice president हम लोग आप जानते हैं अमेरिका का वाइस प्रेसिडेंट वुमन एक स्त्री है Kamala Harris Kamala Harris and it is been prophesied by our prophet और वो हमारा नबी का द्वारा भविष्यवाणी की गई in the end time such things will happen और ये अंत का समय में ऐसा चीज होगा when you will see this What What is your duty and my oh, duty? Yes. जब आप इस स्थिति को देख पाएंगे आपका काम आपका और मेरा काम क्या होगा? Because the time is at hand. क्योंकि समय बहुत निकट है. The he is coming, brothers and sisters, to take his bride. और उसने अपना दुल्हन को लेने के लिए वो आ रहा है. I would like to ask you, are you ready to meet your God? मैं आपको पूछना चाहूंगा क्या आप आपका परमेश्वर का साथ मुलाकात करने के लिए अपना आपको तैयार किया? Because Amos is telling that prepare to meet your God. क्योंकि परमेश्वर आमोस ये बात को बोल रहा है क्या आप अपना परमेश्वर का सामने आने के लिए अपना आपको तैयार कर ले डोंट लुक एट एनीबॉडी कोई किसी को ना देखे ना ताके लुक एट एग्जाम योरसेल्फ और अपना आप को देखे और अपना आप को जांचे Because the Bible says, क्योंकि बाइबल बताता है the bride herself made herself ready. हाँ, क्योंकि दुल्हन अपना आप को तैयार कर रहा है Not God prepared. अब परमिशन ने तैयार नहीं किया द बाइबल से बाइबल बताता है the हर herself वो आप खुद ही दुल्हन आप ही खुद ही मेड हर herself रेडी आपने आपको तैयार किया It is your duty and my duty. ये आपका आपका काम और मेरा काम है When the things are going down and down, oh, yes. sisters. जब सारे चीजें ऐसा ही नीचे नीचे नीचे जा रहा है You know when the death and hell both are walking together in oh, this earth. जब मृत्यु और अधोलोक एक साथ चल रहा है ये धरती पर The things are haywire. things are, uh, you know, uncontrollable. aur sare cheeze wo control ka bahar hai The people may say that acha din aayega आदमी लोग ये बात को बोल सकता है the, अच्छा दिन आएगा the better things will come ओ अच्छा स्थिति आएगा बट बाइबल says नो अच्छा दिन आएगा. Right, right, ये बात को बताता है कोई अच्छा दिन नहीं आएगा मेरे भाई मेरे बहन only Yes. परंतु एक से सिर्फ वो बात है Those who are in the word of the Lord. जो परमेश्वर का वचन पे है Those who are inside the ark of the uh, ark. जो परमेश्वर का आर्क का अंदर में है When people were with Noah. जब लोग नोआ का साथ मुलाकात किया they were very safe. और उन लोग सुरक्षित थे Amen. Amen. Amen. Now you and I. अभी आप और मैं. To make ourselves prepare yourself to meet your हम लोगों को अपना आपको आप लोगों को परमेश्वर का सामने आने के लिए तैयार करना होगा इंडिविजुअल कॉल और ये व्यक्तिगत रूप में ये आमंत्रण है so God knows your तो परमेश्वर आपका नाम को जानते हैं जकरया कम yes, जकरया निकल के आओ मेरी यू कमाओ मरियम तो कमाओ आइए why he did not call everybody क्यों yes, उसने सारे आदमी को नहीं बुलाया only special category people brothers and sisters सिर्फ और विशेष कैटेगरी का आदमी लोग को ये those who are chosen before the foundation of the world jin जिन्होंको usne prithvi ka new dalne ka pehla hi chuna before the foundation prithvi ka new dalne ka pehla you know foundation when they put aap jante जानते jab ye new ko jab dala jate it means bible says before the foundation god put bible batata hai jab new dalne ka pehla hi he chosen you usne aapko Amen. चुना थैंक यू लॉर्ड और उसने मुझको चुना Nothing was there. और वहां पर कुछ भी नहीं था No creation. कोई सृष्टि नहीं था Before that, God chosen you and me. उसका पहला उसने आपको हम लोगों को चुना Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. You are in His mind. आप उसका समझ में है I was in his mind. मैं उसका समझ में थे Brother was in my, in, in his mind. और भाई उसका समझ में थे क्योंकि हम लोग भिन्न भिन्न जगहों में से है डिफरेंट लैंग्वेज वी स्पीक और भिन्न भिन्न भाषाओं में से है but we are gathered here under the blood of Jesus Christ. परंतु हम लोग यहाँ पर परमेश्वर का यीशु प्रभु यीशु मसीह का लोह का नीचे हम लोग इकट्ठे हो गए स्पेशल category people. क्योंकि हम लोग special category का आदमी हैं Yes. That you have to realize, brothers and sisters. इस बात को आप लोगों को समझना होगा. When you realize this, जब आप ये बात को समझ पाएंगे, then you will prepare yourself. तब ही आप अपने आप को तैयार कर पाएंगे. until you do not realize this, जब तक आप ये बात को समझ नहीं पाएंगे, you will not prepare yourself. आप भी अपना आप को तैयार कर नहीं पाएंगे Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. For example, उदाहरण का बात को लेकर कहता हूँ The brother wanted to, you know, uh, solemnize some marriage. आओ भाई किसी का शादी देना चाहे चाहते. They prepare themselves first. और उन लोग पहला अपना आपको तैयार करना होगा कैनॉट कम विद टोन फटा हुआ कपड़ा हाँ, ओ ओ जो फटा हुआ कपड़ा से वो नहीं आ सकते शुड बी वेल प्रिपेयर उसको सही तरीका पे तैयार करना होगा has to be well prepare और जो जो जो दुल्हन है उसको अपना अच्छा से तैयार करना होगा and bride groom has to be well prepare और दुल्हा को भी अच्छा से तैयार करना होगा and they will walk in the aisle और उन लोग ऐसा ही चलेंगे Oh, brothers and sisters, everything has a something to be prepared. That's और true. सारी चीज को ऐसा कुछ है जो ऐसा ही उन लोग तैयार करें. That is why prophet of God came, brothers and sisters. इसीलिए परमेश्वर का नबी आए हैं. To make you realize that you are ordained or a chosen man. Amen. बात को आपको बताने के लिए, समझाने के लिए, जब आप परमेश्वर का ओर से चुना हुआ दोनों. You are a chosen daughter of God. और आपने परमेश्वर का एक चुना हुआ बेटी है. When you realize this, जब आप ये बात को समझते हैं, you get your yourself ready आप अपना आप को तैयार कर पाते because we are not of this world क्योंकि हम लोग ये धरती का नहीं है our good car will go हमारा जो अच्छा कार है वो चला जाएगा और गुड हाउसेस विल गो हमारा अच्छा घर चला जाएगा और गुड लैंड विल गो हमारा अच्छा जमीन चला जाएगा एवरीथिंग विल गो सब चला जाएगा with in second fraction of time और ये छोटो छोटा समय में सारे चला जाएगा we have to detach ourself from all the ये सारी चीजों से हम लोग अपना आप को अलग करना पड़ेगा we have to detach ourself from all the और ये सारे धरती वाला जो कपड़ा पहरवा है इसे अपना आप को अलग करना पड़ेगा because our God has given dressing for us today क्योंकि परमेश्वर ने आज हम लोगों को एक स्पेशल विशेष पहरवा दिया है दिस प्रॉफिट ऑफ गॉड से इसीलिए परमेश्वर का नबी कहता है God has sent me to give a special dressing for the bride. और परमेश्वर ने मुझको दुल्हन को एक विशेष पहरुआ देने के लिए मुझको भेजा है God will not ask you which denomination you are coming from परमेश्वर ने ये बात को आपको नहीं पूछेगा आप कौन सा संस्था से आए no God God only you know he realizes whether you have his spirit or not. परमेश्वर ये बात को सिर्फ समझेगा आपका पास उसका आत्मा है क्या नहीं Then that's why we need to ready ourselves. इसीलिए हम लोग अपने आप को तैयार करना होगा There's a death and hell are coming together. Oh, क्योंकि अधोलोक और मृत्यु एक साथ चल रहा है. The foolish virgin they did not realize that they did not have sufficient oil in them. और जो मूर्ख कुमारी हैं इन लोग को ये बात मालूम था मालूम नहीं था जे जे उन लोगों का बत्ती पे तेल नहीं है. And when they came to know जब उन लोगों को मालूम हुआ इट वॉज टू लेट ये बहुत देर हो चुका था दे वॉन्टेड टू बाय उन लोग खरीदने के लिए चाहा but when they came once again और जब उन लोग फिर आया दे नॉक द डोर उन लोग दरवाजा पे खटखटाया व्हाट गॉड सेड परमेश्वर ने क्या बोला आई डोंट नो यू मैं तुमको नहीं जानता आई डोंट नो यू मैं तुमको नहीं जानता to whom they were worshipping अर्थात इन लोग किसको आराधना कर रहा है What Bible they were reading? कौन सा बाइबल में लोग पढ़ रहा है What message of the hour they heard? उन लोग समय का कौन सा संदेश को उन लोग सुना But the message of the hour leads them to the gate the Holy Ghost. क्योंकि समय का संदेश वो पवित्र आत्मा का वो दरवाजा पे उसको ले चलता है But here God Himself said, I do not know you. यहाँ पर परमेश्वर आप ही कहा कहा मैं तुमको नहीं जानता What a sad thing. ये कितना दुख भरी बात है What a disappointment. ये कितना दुखी दुख दुख का बात है Where to go that time? और उसी समय कहाँ पर जाए To whom they approach? कहाँ किसके पास जाए Everything is closed. सारे बंद हो गया And God himself said, I do not know you. परमेश्वर आप ही कहता है मैं तुमको नहीं जानता When the time was given, you have not realized who you are. जब समय दिया गया था समय था आपने अपने आप को जाछ नहीं when the time is given you are looking for others और जब जब जब जब समय दिया गया था आपने दूसरों का और नजर लगाया था when the time is given you wanted to repair others people correct others one और जब समय आपका पास था तो आपने दूसरों को सही करने के लिए लगा but you yourself not ready परंतु तूने अपने आप को तैयार नहीं किया द प्रॉफिट ऑफ गॉड से परमेश्वर का नबी कहता है without the Holy Ghost I can not stand in the whole और परमेश्वर का नबी ने कहा बिना पवित्र आत्मा से भरा हुआ मैं मैं पुलपिट का सामने खड़ा नहीं हो सकता हूं hallelujah praise the Lord hallelujah hallelujah you need to be filled with the Holy Ghost आप लोगों को पवित्र आत्मा का द्वारा परिपूर्ण होना चाहिए when you are filled with the Holy Ghost. जब आप पवित्र आत्मा का द्वारा भरपूरी पाएंगे Not yesterday, every day. और हर ये बीते हुए दिन में नहीं हर दिन It should be keep on burning. ये हमेशा ही जलते रहना होगा Keep on burning every day. ये, ये हर दिन उसको जलते रहना होगा That will make you yourself ready to ये आपको परमेश्वर का सामने आने के लिए आप आपको तैयार करेंगे नथिंग एल्स ब्रदर्स ये इसको छोड़ के दूसरा कोई कुछ भी चीज नहीं you must have brought so many people आप हो सकता है बहुत लोगों को लाया you must have fed so many people आप हो सकता है बहुत लोगों को खिलाया you must have donated so much money to preaching आप, आप, आप, आप वचन को प्रचार करने में बहुत पैसा लगाया होगा ये भी हो सकता है गुड गुड थिंग ये अच्छा चीज है बट वेन गॉड कम्स परंतु जब परमेश्वर आएगा oh, आपको पवित्र आत्मा चाहिए उसका साथ मुलाकात करने के लिए वो आत्मा है और आपको उसका आत्मा में होना होगा द फाइव वर्जिन्स पांच कुंवारी जो थे और उन लोगों का धरती का साथ कोई कनेक्शन नहीं थे और धरती से उन लोग अपना आपको अलग किया था और उन लोग उन लोगों का क्षमा किया गया था भुला गया था परंतु आज हम लोग भूल नहीं सकते क्षमा नहीं कर सकते परमेश्वर का वचन कहते हैं Meet your brother. तो पहला अपना भाई का साथ मुलाकात कर. You reconcile yourself. उसका साथ फिर मिले. Then you bring your tithe. तब ही आप अपना वो दशवांश तब मैं उसको स्वीकार करूंगा then I will accept. तब मैं उसको स्वीकार करूंगा otherwise I will not accept you. तब इसको छोड़ के मैं इसको स्वीकार नहीं करूंगा. He may be a big big person. आप हो सकता है बड़ा व्यक्ति you may be a good singer आप अच्छा गाने वाला हो सकते हैं गुड पास्टर आप अच्छा पास्टर हो सकता है द बाइबल सेज बाइबल बताता है ब्रदर्स एंड सिस्टर्स भाइयों बहनें your heart should be clear हमारा जो हृदय होता है वो क्लियर होना होगा द बाइबल सेज बाइबल बताता है don't I do not need any of your <laughs> things. Pardon me, brother. I do not need anything of your need, the things. आ- अब आपका चीजों में से मुझको कुछ भी नहीं चाहिए When there is a grudge in here, और यहाँ पर कुछ कुछ बातें तो है when there is a, uh, you know, uh, uh, you have no peace with your brother, आप आप no peace with your brother आपका भाई का साथ आप शांति में नहीं हैं you have no good relationship with the message believer और ए, नबी का संदेश को विश्वास करने वाला का साथ आप अच्छा रिश्ता में नहीं हैं ओ ब्रदर्स एंड सिस्टर्स मेरे भाइयों बहनें द प्रॉफिट ऑफ गॉड से नबी परमेश्वर का नबी कहता है द लव द अनलवेबल जो जो जो जिसको दया नहीं किया जाएगा उसको दया कर amen amen hallelujah hallelujah she is a different category क्योंकि वो दूसरा कैटेगरी का है because she is making herself ready to meet her creator Amen. क्योंकि वो अपना आप को तैयार कर रहा है उसका सृष्टिकर्ता का साथ मुलाकात करने के लिए see one day the Luke chapter 15 says आप लूक 15 15 हां 15 says हां लूका रचित सुसमाचार 15 अध्याय कहते हैं the one of the the sister had a 10 coins और एक बहन का 10 कॉइन थे And one day she realized that one coin is missing. और उस दिन उसको एक दिन मालूम हुआ कि उसका एक पॉइंट दोष में से एक हो गया the prophet God said that in a in a Jews I know tradition परमेश्वर का नबी ज्यूस uh, जो uh, uh, परंपरा है उसमें कहा या व्हेन दे गेट मैरिड जब उन लोग शादी करते हैं और उन लोग जो टेन टेबलेट होते हैं उसको वहाँ पर बांधते हैं और वही वो विवाह का चिन्ह होते हैं परंतु एक दिन उसको ये मालूम पड़ा और उसने हाँ, हाँ, एक, एक किसी जगह में खो गया and she did not understand where it is और उसने उसको मालूम नहीं था वो कहां पर है and her husband was on tour और उसका जो पति था वो कोई सफर में थे and she came to realize that he is coming और उसने ये बात को मालूम पड़ा कि वो उसका पति आ रहा है realization in life it is very much important amen बहने अपना जीवन को जीवन में समझना ये बहुत जरूरी बातें हैं वी हम लोग दूसरों का जो गलती है उसको हम लोग समझ सकते हैं कमेंट और हम लोग दूसरों का कामों पे कमेंट कर सकते हैं but we do not realize what we are परंतु हम ये बात को हम लोग समझ नहीं सकते हम लोग कौन है परंतु ये जो बहन है हाँ, उसको ये बात को मालूम पड़ा कि उसका पति आ रहा है और हाँ, उसको ये बात को भी उसको समझ पा समझ आ रहा है उनमें से एक को उसने खोए यू नो और उसको ये बात बात को मालूम पड़ा थे ये जो टेन टेबलेट जो होते हैं उसका सिर का ऊपर उसको हमेशा ही उसको रखना होगा If husband comes if there is no tablet और उसका पति आकर उसको देखता है वो दस टेबलेट में से एक नहीं है Then she'll be treated as a whole prostitute और उसको एक बहुत गिरा हुआ इंसान जैसा गिना जाएगा but she realize that I must get before he comes और उसको ये बात को मालूम पड़ रहा है वो आने का पहला मुझको उसको प्राप्त करना होगा बाइबल से बाइबल बताता है When जब उसने ये बात को मालूम पड़ा और उसने उसने एक कैंडल जलाया और उसने झाड़ू को लिया और उसने बहुत निखुत रूप में उसको ढूंढने के लिए कोशिश किया and she was underneath the oh whatever it is under the pot it is that she is removing और खोट का नीचे जो कुछ भी है उसको निकल के देखा and she is putting her light और वहां पर उसने बाती को जलाया and she is you know sweeping और उसको उसने झाड़ू दिया in somewhere she is you know kneeling down and she is trying to clear the thing और उसने किसी जगह पे घुटना पे आकर भी उसको सफा करने लगा only one motive to to get that girl yes yes amen Her motive was to get the lost coin before her husband comes. उसका yes, जो उसका जो मंशा था जो खो गया उसको उसको वो फिर प्राप्त Otherwise I cannot meet him. Oh. उसको सोचा अगर इसको मैं नहीं पाऊंगा Otherवती को मैं मुलाकात नहीं Otherwise I cannot hug him. और ऐसा नहीं मैं उसको हाथ नहीं कर सकते और और मैं उसका हाथ को सेक नहीं कर सकते और और मैंने उसका जो हाँ, ये मैं मैं मैं उसका कुछ भी चीज नहीं ले सकते क्योंकि मैंने एक पॉइंट को उसने बहुत अच्छा रूप में उसको उसको प्राप्त करने के लिए She left the cooking. और उसने पकाना को भी छोड़ दिया She left to talk to talking to the neighbors. और उसने अपना नेबर से बात करना को भी बंद किए She, you know, very very very much she was, you know, doing the sweeping. और उसने ये ये ये सफा करना को sweeping को झाड़ू देना को बहुत अच्छे से कर रहा कर रही थी. And the neighbors were telling him, what is this dust are flying? और उसने बोला था ये ये ये dust ये ये क्यों है? अरे स्टॉप इट स्टॉप इट और इसको बंद करो she is not interested in that और वो उसमें से उसका कोई इंटरेस्ट नहीं थी she wanted to sweep and get that lost coin और उसको उसका झाड़ू देकर उसको उसको उसको खोए हुए कॉइन को प्राप्त करने के लिए she want to meet her husband और उसने अपना पति को पति का साथ मुलाकात करना था oh dear brothers and sisters मेरे भाइयों बहनें it is to you and me today yes sir और मेरे साथ है because this is the fruits of the spirit amen ये क्योंकि वो परमेश्वर का आत्मा का फल है गलती चैप्टर फाइव का बाईस एक बात को कहते हैं आपको अपना जीवन पे देखना होगा अपना जीवन पे कौन सा चीजें खोई हुई है there are so many things written there बहुत सारे बातें बाइबल पे लिखा हुआ है you can preach a day in in one quality और आप एक प्रचार भी कर सकते हैं और एक कैरेक्टर पर प्रचार कर सकते हैं और वो उसने उसपे कितना वो उसका मन लगा था Uh, और उसको कॉइन को फिर प्राप्त करने के लिए उसने कितना उसका मन था today you need to know what is missing in your life आप आज का जीवन में ये बात को जानना होगा आपका हाँ। आपका जीवन में कौन सा कॉइन खोए हो गई how about your prayer life कैसा आपका वो प्रार्थना का जीवन how what your reading the word of the Lord कैसा आपका बाइबल का बाइबल का वचन को पढ़ना how what the listening to the message of the hour समय का संदेश को सुनना कैसा है how about your dressing and your walking your dealing with your आपका साथ आपका भाई का साथ दोस्त का साथ आपका व्यवहार कैसा है और और और परमेश्वर का साथ जीवन बिताना कैसा Because God is watching over you. क्योंकि परमेश्वर आपका ऊपर नजर रख रहा है you cannot say that the God is not looking. आ, आप ये बात को बोल नहीं सकता परमेश्वर को उसको नहीं oh, देखा and sister, God is watching over your life. आ, मेरे भाइयों मेरे बहने परमेश्वर आपका सारा जीवन पर नजर रख रहा है आप भजन संहिता एक सौ उनतालीस कहते हैं you are going and you are coming आपका जाना आना एवरीथिंग आई नो अब सारे बात को मुझको मालूम द डेविड सेज दाऊद कहता है if I go underneath the water और मैं पानी के नीचे भी अगर जाऊं यू आर देयर तो वहां पर है if I go with the wings up और मैं ये विंग्स का साथ अगर ऊपर में चला जाता हूँ वहां पर तो तू है I cannot go anywhere. अब मैं किसी जगह पे नहीं जाता जा सकता मैं जहाँ जाता हूँ वहाँ पर तुम हो मैं कैसा ये बात को सोच सकता क्या आप ये बात को समझ रहा है yes. यही है परमेश्वर का साथ मुलाकात करने के लिए ये ये बहन कैसे थे जब उसने वो कॉइन को पाया और उसने वो जो रिंग होते हैं वहां पर उसको लगाया Then she went to the neighbors. और उसने उसने अपना नेबर के पास गया प्रतिवेशी के पास गया And she started testifying. और उसने ये बात को गवाह देने लगा And whatever lost, I found it. और जो कुछ खोए थे मैंने उसको पाया That I struggled every day. मैं इसके लिए हर दिन स्ट्रगल किया दिन भर मैंने उसके लिए तकलीफ उठाया whole room. और मैंने मेरा जो कमरा है उसको सारा को बहुत अच्छे से I stopped cooking. मैंने पकाना को बंद किया I stopped looking after my children. मैंने मैंने बच्चों को देखना को भी मैंने छोड़ दिया था And diligently I started looking बहुत अच्छा रूप में मैंने उसको ढूंढा Why she realized brothers and sisters. जब उसने ये बात को समझ पाया You need to realize where you are standing today. आपको ये बात को मालूम पड़ना चाहिए आप कहां पर खड़े हैं. When some, some uh, sickness comes, जब कोई बीमार आते हैं we get you know what is happening to me और हम लोग ये बात को बोलते हैं क्या हो रहा है मेरे साथ बाइबल बताता है I will never leave you I will never forsake amen मैं तुम्हें कभी ना छोड़ूंगा ना थेगूंगा oh Israel know that I am the healer Israel सुनो जानो ये बात को जानो मैं ही चंगा करने वाला आई मैं जहोराफा हूं He is for you and me too, brothers and sisters. oh आपके लिए मेरे लिए है. He never leaves you. वो आपको कभी ना छोड़ता. He will never forsake you. वो आपको कभी नहीं देखता. But only thing that you have to realize that God is walking with you. और ये बात को सिर्फ आपको समझना होगा वो आपका साथ चल रहा है. yes. He is walking with you. वो आपका साथ चल रहा है. He is walking with you. वो आपका साथ चल रहा है. If he is walking with you, वो अगर आपका साथ चल रहा है. And when you realize that, जब आप इसको समझ पाते, can you hate your brother? क्या आप अपना भाई को घृणा कर सकते हैं? Sister, can you gossip about your other sister? क्या आप अपना दूसरा बहन का विरोध में कुछ सोच सकते हैं, बोल सकते हैं? No, you have no time. ना आपका पास समय नहीं है. Because you are preparing yourself. आप आप तैयार कर रहा है. क्योंकि आप अपना आपको घर पे जाने के लिए तैयार कर रही है मेरे भाइयों बहने हम लोग इस धरती का नहीं है गेट रेडी brothers and मेरे भाइयों मेरे बहन आप आपको तैयार कर गेट रेडी तैयार कर think about where you are standing today आप ये बात को सोचो आप कहां पर खड़े हैं you know one day the Bible says क्योंकि आप जानते हैं बाइबल ये बात को बताता है बहन कैसे She prepared herself to meet her husband. वो अपना पति का साथ मुलाकात करने के लिए अपने आप को कैसा तैयार किया And when she got there, जब उसने उसको पा लिया the fear gone. वो उसका जो डर था वो चला गया the everything is gone. सारी चीजें चला गया She's freedom now. वो अब ये बहुत स्वतंत्र है And she's happy now. और वो बहुत खुशी है She's singing now. वो अभी गाना गा रहा है Oh glory to God. Hallelujah. सारी महिमा प्रभु के लिए हो glory to God. I found it. और प्रभु को महिमा हो मैंने उसको पाया. Anytime my husband comes, I'm ready now. हाँ मेरा पति जब ही आए मैं उसका साथ मुलाकात करने के लिए अगर जब आएगा मैं दौड़ के उसका साथ मुलाकात करने के लिए लास्ट थिंग आई गॉट जो जिसको मैंने खोए थे उसको मैंने फिर फाड़ लिया it is your duty my duty to look हाँ ये आपका और मेरा कर्तव्य है आपका पा, आपका और मेरा क्या कौन सा कॉइन खो गई That's a, the Bible says, ये इसीलिए बाइबल बताता है Will I find faith when I come? Yes, जब sir, मैं correct. आऊंगा क्या मैं वो विश्वास को पाऊंगा He did not say love. वो उसने प्रेम को बात को नहीं बोला Faith is the foundation. वो जो विश्वास है वो वो नेव है In the pyramid. वो पिरामिड जो है That what is the foundation. वो जो जो जो जो जो वो ये है उसको नेव बोलते हैं If the God is doubting whether you have faith or not. अगर परमेश्वर ये संदेह कर रहा है तुम्हारा पास आपका पास वो विश्वास है क्या नहीं You did not say anything relationship to other virtue. और उसने दूसरा गुण का बारे में कुछ नहीं बोले He said, will I find क्या मैं faith when I return? क्या मैं उस विश्वास को पाऊंगा जब मैं वापस आऊंगा When the foundation is strong, जब वो नींव तगड़ा है then your house is strong. Yes, sir. तब आपका घर तगड़ा है You need not to worry about storm. Amen. Yes, और sir. आपको वो तूफान के लिए डरना नहीं है You need not to worry about flood. और बाढ़ के लिए आपको डरना नहीं है You need not to worry about, about any law आपको कोई कोई किसी कानून के बारे में भी अ, which आपको is, डरना नहीं है which is opposing you. जो आपका आपका विरुद्ध है You cannot, brothers and sisters, when your faith is so strong, जब मेरे भाइयों मेरे बहने आपका विश्वास अगर बहुत मजबूत है your spiritual the house is built upon the strong faith और आपका जो आत्मिक जो फाउंडेशन है वो क्या When विश्वास में वो उसको बनाया गया then you have no fear. तब आपका पास कोई डर नहीं है then you keep on building one by one, one by one. तब आप एक का बाद एक का बाद एक को बाद बनाते जाते हैं you will realize where you are finding और आप इसको बात को समझ पाए पाएंगे आपको आ, क्या जरूरी है Brother, these five virgins, ये भाइयों बहने ये जो पांच कुमारी है who had oil, जिसका पास वो तेल थे They were very happy to receive the Lord. और उन लोग बहुत खुशी थे प्रभु को अपनाने के लिए The Bible says, बाइबल बताता है in Peter, Peter, पत्रस में I will come like a thief. मैं एक चोर का ना आऊंगा The thief will not to तो, <laughs> हाँ, तो चोर नहीं बोलेगा मैं खा खाल चोरी करने के लिए नहीं आऊंगा आऊंगा टाइम uh, ये ऐसा ऐसा समय में आऊंगा वो ऐसा नहीं कहेंगे if he tells like that वो अगर ऐसा कहता है the whole army will be here और सारे जो सेना है वो वहां पर होंगे विद गन ओ बंदूक को लेकर फ्रॉम गेट टू हियर और वो गेट से यहां तक because thieves are coming क्योंकि चोर आ रहा है right thieves are coming चोर आ रहा है because he is very alert वो क्योंकि वो सजग है तैयार है amen amen the bible says Bible बताता है I will come like a thief मैं एक डाकू का जैसा आऊंगा that no one knows that time वो कोई भी समय को नहीं जानते परमेश्वर का सामने आने के लिए परमेश्वर का साथ मुलाकात करने के लिए अपने आपको तैयार कर ले which coin you lost today कौन सा कॉइन आपने खो लिया that you have to tell not I ये आपको ही बोलना पड़ेगा मुझको नहीं टेक द मिरर ये आईना को लेना एंड सी और उसको देखो एंड करेक्ट योरसेल्फ और अपना आपको करेक्ट सुधारो otherwise your your will not be accepted by God अगर ऐसा ना होगा आपका जो दशवांश है वो परमेश्वर का सामने ग्रहण योग्य नहीं होगा बाइबल सेज क्योंकि बाइबल बताता है go and correct yourself with your brother क्योंकि बाइबल ये बात को बताता है जाओ अपना भाई से अपना इसको सुधारो then you give your whatever you want to give तब आप दे जो कुछ भी आप देना चाहते हैं otherwise i do not want it is a you know smelling stinking अगर ऐसा ना हो ये मेरे मेरे नाक का सामने एक गंध दुर्गंध आए with only lip service lip service आओ ये तो सिर्फ होठों का सेवा है we do not want a lip service now और हम लोग होठों का सेवा को जरूरी नहीं है because the bride will have complete submission क्योंकि जो दुल्हन है वो सारे जो संपूर्ण समर्पण झुकाव है उसको उसको होगा द लूक समर्पण होगा द लूक चैप्टर 2 लूक दूसरा अध्याय कहते हैं there is a man called Simeon वहां पर एक व्यक्ति थे जिसका नाम सिमियन थे he is waiting to meet Right. और उसने यीशु मसीह को मुला यीशु मसीह के साथ मुलाकात करने के लिए इंतजार पे थे He was not at home. वो उसने अपना घर पे नहीं थे He was in the temple. वो उसने परमेश्वर के मंदिर पे थे And steadfastly he is worshiping the Lord. और वो निरंतर परमेश्वर को धन्यवाद दे रहा था and he was you know filled by the Holy Ghost. और उसने पवित्र आत्मा का द्वारा भरपूर खाए थे And he was in the temple of God और वो परमेश्वर का भवन पे थे and he was waiting for the Savior to re- receive him. और उसने वो उद्धारकर्ता के लिए इंतजार में थे mm-hmm. और बाइबल बताता है पवित्र आत्मा का द्वारा ये बात को उसको प्रकाश दिया गया था आप में से अगर कोई कोई ऐसा प्रभु का द्वारा चुना हुआ जन होते the same holy ghost will tell you also. Correct. पवित्र आत्मा आपको वो एक ही बात को बताएंगे that he is coming वो आ रहा he is coming वो आ रहा he is coming वो आ रहा prepare to meet your son आप उसको उसका साथ मुलाकात करने के लिए अपने आप को तैयार कर ले hallelujah hallelujah and he was separated from everything और वो सारी चीजों से अपने आप को अलग किया गया था and when jesus came to the temple जब यीशु मसीह मंदिर पे आए and he suddenly he did not see और उसने थोड़ा इसको नहीं देखा और उसने तुरंत जाकर वो बच्चे को लिया और उसने उसको आशीर्वाद दिया Hallelujah, praise Hallelujah, the Lord. Praise the Lord. The same Holy Ghost should be within you and me, brothers. वो पवित्र आत्मा वही पवित्र आत्मा आपका पास मेरा पास होना होगा Hallelujah, praise the Lord. Praise God. Prepare to meet your God. आओ परमेश्वर का साथ मुलाकात करने के लिए अपने आप को तैयार कर लो. Prepare to meet your God. परमेश्वर का साथ मुलाकात करने के लिए अपने आप को तैयार कर ले. How that sister? वो वहन देख कैसे? That's why prophet of God said. इसलिए परमेश्वर का नबी कहते हैं. In second handed robe. In second you rope In message handed rope, अच्छा जो सेकंड हैंडेड रोप में है नबी जो प्रचार करता है उसमें एक बात को कहते हैं church better be examining their self by the word of the Lord परमेश्वर का वचन का द्वारा कलिश अपने आप को जांचे और प्योरिटी हमारा हमारा जो शुद्धता है और लॉयल्टी हमारा जो लॉयल्टी और और डिवोशन हमारा हमारा जो डिवोशन है ये हिंदी क्या हो भक्ति भक्ति और प्योरिटी है हमारा शुद्धता है होलीनेस हाँ, पवित्रता है हाँ, क्योंकि हमारा जो परमेश्वर है वो हाँ, पवित्र परमेश्वर है ही डिमांड्स होलीनेस और वो पवित्रता की मांग करता है पवित्रता को ही उसको मांग है ही demands I want to say demands holiness और और उसने वो पवित्रता को उसने मांगता है the unless and until you are pure जब तक आप पवित्र नहीं होगा the holy ghost will not come आप आपका पास पवित्र आत्मा नहीं आ सकता इज द होली क्योंकि वो पवित्र है होली गॉड और वो पवित्र परमेश्वर है बिकॉज इन uh, uh, निर्गमन का पुस्तक में वो कहते हैं उसने मोजेस को कहा मेक मी एन ए सेंचुअरी मेरे लिए एक सेंचुअरी बनाना sanctuary it's a pure the holy place और वो सेंचुरी हाँ। हाँ, एक एक बाड़ा हाँ? काइंड ऑफ बाड़ा वेदी वेदी होली प्लेस आई वांट जगह है या I want to dwell in that और मैं वो वेदी पर रहना चाहता हूं the god wants to dwell in you और परमेश्वर वो उस पे रहना चाहते हैं the prophet of god said परमेश्वर का नबी कहते हैं the more you are longing the god is more interested than than you आप pardon me brother god is more interested than you and me to come and dwell in us और आपसे भी मुझसे भी परमेश्वर का ज्यादा ये ये चाहत है वो आपका अंदर में आए और रहे He's Amen. a holy Lord. वो पवित्र पवित्र है. And he needs a holy और उसको place. लिए एक पवित्र जगह जरूरी है. That's why you have to separate from the wilderness. और इसीलिए आपको सारे गंदगी से अपना आपको अलग करना होगा all the doubtful things doctrine you have to come out of it और वो सारे जो संदेहजनक जो डॉक्ट्रिन है शिक्षा है विधि है उसे आपको निकल के आने पड़ेगा one more thing I tell you brothers and sisters एक बात को फिर मैं आपको बताना चाहूंगा if you have a holy आपका पास अगर वो पवित्र आत्मा होगा the holy will tell you that this is the wrong doctrine वो पवित्र आत्मा आपको बताएगा ये गलत शिक्षा है this is the wrong way you are going ये गलत जगह है रास्ता जहाँ पर आप जाते हैं this way God will not meet you और ऐसा रास्ता पे परमेश्वर आपका साथ मुलाकात नहीं करेगा because John chapter 16 it says क्योंकि यूहन्ना सुसमाचार का 16 अध्याय ये बात को कहते हैं when the spirit of truth will come जब वो सच्चाई का आत्मा आएगा it will lead you to all the truth yes sir और ये सारे सच्चाई में आपको not 50% वो 50% नहीं not 75% 75% नहीं it's all the truth process सारे सच्चाई में आपको Genesis to Revelation वो उत्पत्ति से let us take us in personal आइए हम लोग इसको व्यक्तिगत रूप में ले हाँ, अच्छा, पांच छह देखो ये हुआ के उस बड़े और भयानक दिन के आने से पहले हाँ। मैं तुम्हारे पास मैं मैं तुम्हारे पास तुम्हारे yes, पास हाँ एलिया नबी को भेजूंगा बस there are three people here है ना या only three people yes sir God God you Yes. And Elijah. Right, sir. To prepare your name. Ah, yes, तीन व्यक्ति का बात को बोला परमेश्वर आप और इलिया देयर इज नोबडी एल्स और वहाँ पर कोई व्यक्ति नहीं है पर्सनल लेटर टू यू जो बातें हैं वो व्यक्ति को एक पत्री है पर्सनल मैसेज टू सूरज और ये भाई सूरज के लिए एक व्यक्तिगत संदेश है amen आमेन because God went on looking for a bride हाँ, क्योंकि परमेश्वर ने एक दुल्हन को आ, आ, आ, ढूंढने के लिए पाने के लिए और ढूंढते गया that's why uh, prophet said इसीलिए नबी कहता है church better be examining themselves ए, कलीसिया अपना आप को जांचे by the word of the lord परमेश्वर का वचन का द्वारा because end time there are many christ will come ये अंत का समय में बहुत सारे मसीह आएगा christ आएगा the death and the uh, death and hell followed here और यहाँ पर हम लोग देखता अधोलोक और ये ये ये क्या मृत्यु पीछे पीछे चल रहा है satan is anointing his agents और Satan is anointing his agents. शैतान शैतान अपना जो एजेंट को उसको अभिषेक दे रहा है God is God is anointing Israel. Yes, sir, yes. अपना अपना दुल्हन को अभिषेक कर रहा है and both spirit are working together और वो दोनों आत्मा ही एक साथ चल रहा है amen amen hallelujah hallelujah praise the Lord praise the Lord how the foolish virgin कैसा वो जो मूर्ख कुमारी है and other virgin walking together दूसरा जो ये कुमारी है इन लोग कैसा एक साथ चल रहा था वॉकिंग टुगेदर हां या इन लोग एक साथ चल रहा था When they came to know, जब कब उन लोगों को मालूम पड़ा in the nick of the time, there was no time at all. जब our time समय नहीं रहा उसी समय उन लोगों को मालूम पड़ा We have no oil. Right. हमारा पास कोई तेल नहीं है What a disappointment, brothers. ये कितना ही दुर्भाग्य बातें हैं. The prophet of दुर्भाग्यजनक God said one- more thing. हैं। और मैं एक बात को फिर बताना चाहूँगा. The disappointment will not be for a bootlegger. the disappointment? Nirasha. Nirasha. Ha, ha, brother, repeat. The, the uh, disappointment will not be for a bootlegger or a, uh, और ये जो निराश होताशा है ये प्रोस्टिट्यूट के लिए जो जो जो गंदगी से भरा हुआ उन लोगों के लिए नहीं होगा और और जो एल्कोहल लेते हैं और और अविश्वासी के लिए नहीं होगा because they know their condition क्योंकि उन लोग जानते हैं वो अपना स्थिति को जानते हैं दे नो देयर डेस्टिनी और उन लोग अपना डेस्टिनी को कहाँ पर जाएगा उसको मालूम है डिसअपॉइंटमेंट विल बी और वो निराश होता है जो उन लोगों का ही होगा दो जो प्रोफेस the bride और जिन्होंने अपना आपको दावा करते हैं but he is not a bride परंतु वो ब्राइड दुल्हन नहीं है there will be a gnashing of teeth और तो दांत किसना होगा और अपना छाती पर मारना होगा brother bible says bible बताता है when the grace is gone out of this gentile age और जब ये जो अनुग्रह है वो ये जेंटाइल समय पे से चला जाएगा how much you pray fast your prayers will shall not be कितना भी उपवास रखे कितना भी प्रार्थना करे वो सुना नहीं जाएगा how much pilgrimage you do nothing will happen आप जो कुछ भी करे वो एक कुछ भी ग्रहण किया नहीं जाएगा इवन बाइबल सेज बाइबल बताता है even prophet of God said परमेश्वर का नबी भी कहता है this sun will not give right light hmm, hmm, hmm. ये जो तो सूरज है ये भी सही रोशनी को नहीं देगा the required rain will not fall जो जो, जो जो बारिश है वो भी सही रूप में नहीं आएगा क्योंकि ये बहुत दुखदायक बातें समाज स्थिति होगा themselves as a Christian for them it is a disappointment इसलिए जिन्होंने आज अपना आपको दावा करता है प्रभु का उन लोगों के लिए निराश होता होगा That's why we need to know I the bride of Christ. और इसलिए हम लोगों को जो, जो मसीह का दुल्हन है उसका बारे में जानना पड़ेगा That's आमोस कहता है आपका अपना परमेश्वर का साथ मुलाकात करने के लिए आप आपको तैयार कर लीजिए प्रभु का नाम का महिमा हो जब पहला निर्गमन थे वहाँ पर मृत्यु थे but Goshen there is life amen Goshen Goshen Goshen हां परंतु गोशन पे जीवन थे हियर और वहां पर भूखमरी थे हियर uh, और वहां पर हाँ, महामारी थे corona corona but in the परंतु गोशन पे वहां पर कुछ नहीं था लोगों का साथ थे. मेरे भाइयों मेरे बहने वही एक ही बात आज कहाँ पर आप खड़े हैं are you ready to meet your God क्या आप परमेश्वर का सामने आने के लिए अपने आप को तैयार कर लिया Matthew chapter five eight brother मोती फात का आठ को भाई ने पढ़े प्रिपेयर योर सेल्फ अपने आप को तैयार कर ले because your God is holy God क्योंकि आपका परमेश्वर पवित्र परमेश्वर है knowing the message is good अब संदेश को जानना अच्छे बात है knowing about Jesus is good यीशु मसीह के बारे में जानना अच्छे बात है दस Jesus knows you. क्या यीशु मसीह आपको जानते हैं? Eh, oh. क्या वहाँ पर दोनों साइड से कनेक्शन है? क्या मैं कहता हूँ हेलो अर्पण अर्पण से हेलो अर्पण बोलेगा हेलो सिर्फ ये आपको बताएगा इसलिए परमेश्वर का नबी आपका पास हमारा पास आए I send Elijah to you और परमेश्वर ने एलाइजा को एलिया को आपका पास भेजा बिफोर द ग्रेट ट्रिबुलेशन और ये महा विपत्ति का समय का पहला टू प्रिपेयर यू तो आपको और मुझको तैयार करने के there is no other way और कोई रास्ता दूसरा यू गो एनी चर्च आप किसी भी चर्च पे जाइए you go to any pastor आप किसी पास्टर के पास आप जाइए यू गो टू जीसस आप और हर संडे हर रविवार का जो आराधना होगा सेवा होगा वो आपके लिए विशेष और आपको उसी दिन आपका परमेश्वर के साथ मुलाकात करना ही होगा परमेश्वर का नबी कहता है महाशय हम लोग प्रभु को प्रभु का साथ मुलाकात करेंगे और लोगों ने वो मीटिंग का बाहर भी यीशु मसीह को देख पाया वन सिस्टर एक बहन she came to you know to the healing for his brother her brother एक बहन ने अपना अपना भाई के लिए भाई का चंगाई के लिए उस मीटिंग में आई है केम फ्रॉम कनाडा और उसने कनाडा से आई थे सी केम फोर टाइम्स और उसने चार बार आए थे but she did not get the prayer card और उसने प्रेयर कार्ड को नहीं मिला था दे आर वेरी पुअर और लोग बहुत uh, गरीब थे but she was so persistent I need to go परंतु उसको उसको वो ऐसा ही सोचे मुझको पाना ही होगा मुझको जाना ही होगा and lastly she had one ताओ अब अंतिम में उसका एक गाय था शी सोल्ड दैट cow और उसने वो अपना गाय को बेच डाला they out of that money और वो पैसा से they travel to uh, uh, branham uh, meeting और उसने भाई ब्रहणाम का मीटिंग पे उन लोग uh, सफर किया and on that day also she did not get any card और उसी दिन भी उसने कोई कार्ड प्राप्त नहीं की पाई she was praying in the night और उसने रात को प्रार्थना कर रही थी lord प्रभु we want to meet प्रभु हम लोग मुलाकात सर अब मैं तेरे सेवक का साथ मुलाकात करना चाहता हूँ आई सोल्ड माय काउ क्योंकि मैंने अपना गाय गाय बेच दिया And out of that money we came here. और वो पैसा से हम लोग यहाँ पर आए And my brother is dying with the cancer. और मेरा भाई कैंसर से मर रहा है And it is Lord, you answer my prayer. हाँ प्रभु तुम मेरे प्रार्थना को सुन I will not go meeting without meeting मैं परमेश्वर का नबी को बिना मुलाकात करके लौट के नहीं जाऊंगी तो परमेश्वर ने उसको बोले See, brothers and sisters, this is very important what message we are following. हाँ, भाई बहने ये बहुत जरूरी बातें हैं कौन सा संदेश को हम लोग this message is a powerful message शरण कर रहा है ये जो संदेश है ये बहुत समर्थ बड़े संदेश है this message that power is not only for the prophet of God और ये जो समर्थ है ये सिर्फ परमेश्वर का नबी के लिए नहीं है every bride has that authority और हर एक जो दुल्हन है इन लोगों के लिए भी every church has to see God और हर चर्च परमेश्वर का उपस्थिति को देखना होगा समझना होगा प्राप्त करना होगा on the day that God told that sister वो परमेश्वर ने उस बहन को बोले she go to that such and such hotel और ऐसा ऐसा एक होटल पे जाओ nine o'clock in the morning you go नौ बजे सुबह को जाओ and be in the lobby और लॉबी पे होना एंड गॉड टोल्ड प्रॉफिट और परमेश्वर परमेश्वर ने नबी को कहा he ate his breakfast और वो उसका अपना ब्रेकफास्ट को लिया right. and the, the holy ghost was pushing him to go to the और पवित्र आत्मा उसको लॉबी पे जाने के लिए वो ढकल रहा था exactly nine o'clock he was on the और ये करेक्ट नौ बजे को वो लोग भी थे और उन लोग मुलाकात हो पाया और उन लोग बातें की और परमेश्वर ने उस बहन का प्रार्थना को आदर किया और परमेश्वर ने उसका भाई को चंगा किया yes, yes. आकाश पृथ्वी फल जाएगा इस वर्ड विच शैल नेवर पास कभी हिलेगा नहीं चलेगा नहीं if it is done in that day अगर ये ऐसा उसी दिन थे Today also it will do. Yes, sir. My God will never change. Amen. जो परमेश्वर है वो कभी बदल बदलता नहीं. His power never changes. उसका जो सामर्थ्य है वो कभी परिवर्तन नहीं होते. His healing power is not come down. उसका जो चंगाई का जो सामर्थ्य है वो कभी नीचे चला नहीं जाएगा. No, our our faith has come down. Yes. ये बात तो आप लोग जाने हमारा विश्वास ही नीचे चला जाएगा. Our life is not corrected. हमारा जो जीवन है वो नहीं सुधरा गया. We are not ready to meet our God. हम लोग हमारा परमेश्वर का साथ मुलाकात करने के लिए तैयार नहीं है God honored that sister. परमेश्वर ने उसको आदर किया उस बहन को आदर किया and healed. और उसका उस, उसका भाई को चंगा किया How much money she must have spent? कितना पैसा उसने खर्चा कर चुके थे होंगे But she wanted to meet that Elijah. परंतु उसने वो एलिया को मुलाकात करना चाहिए She wanted to see that my brother और उसने ये बात को देखना चाहा उसका मेरा भाई कैंसर से चंगे हो गए भाई बहने ये छोटा सा एक है और बहुत सारे टेस्टिमनी व्हाट गवाही हां हाँ, बहुत सारे गवाही हैं the people When they came to see Jesus, जब logon में yeshu मसीह ko देखने ke liye aaye on the day when the prophet was preaching, जब nabi us baat ko prachar kar raha tha one boy has a small hand. एक एक बालों का छोटा सा हाथ थे when uh, prayer was made, और जब प्रार्थना किया गया and this hand became you know grown and in proper form. Amen. और जब प्रार्थना किया गया वो हाथ लंबा हो गया और शाही बन गए जब लोगों ने इसको गवाही दी uh, और दो तीन लाइन का आदमी लोग अनकॉन्शियस अनकॉन्शियस हो गया क्यों उन लोग बोले मैं ऐसा चीज को कभी नहीं देखे We have never seen experience such a thing. ऐसा किसी कभी भी हम लोग हमारा अभिज्ञता में ऐसा नहीं आया No doctor can do this. कोई डॉक्टर इसको नहीं बना सकते And it's a half hand. और उसका आधा ही हाथ थे And it is grown in a full arm. और ये अ, सही एक अ, फुल अ, हाथ में वो अ, बड़ा हुआ It is not man thing, brothers and sisters. Yes, और sir, ये, right. अ, मनुष्य का बनाया हुआ अ, हम नहीं है And God, within a second, when the prophet preached, जब एक समय थोड़ा सा समय पे ही जब नबी ने प्रचार किया और वो हाथ पर glory to hallelujah glory glory oh praise the Lord praise the मेरे भाइयों वो परमेश्वर वो एक ही परमेश्वर वो वही परमेश्वर चेंज योर लाइफ टुडे को अपना जीवन पे are you ready to meet your creator क्या आप अपना सृष्टिकर्ता का साथ मुलाकात करने के लिए यू हैव समथिंग क्या अभी भी आपका जीवन में कुछ है you have to tell yourself आपका आपको बताना पड़ेगा Why we are not able to do the same thing? क्यों क्यों हम लोग ये काम को यही काम को हम लोग कर नहीं पाते Of course, we are not going after the miracles. हम लोग ये जरूर बात है हम लोग ये मिराकल जो अद्भुत काम है इसका बाहर नहीं जाता हूँ but miracles will follow you and Amen. Amen. परंतु ये जो अद्भुत काम है वो आप और हमारा पीछे पीछे होंगे Word of God says 16 uh, Mark 16 16 it yes. says और मार्क का मार्कुस का 16 16 में कहते हैं When you believe जब आप विश्वास करते हैं only believe all things are possible विश्वास करो सारी चीजें all things सारी चीजें Hallelujah. Hallelujah. Today, that's why Jesus said, इसलिए यीशु मसीह ने बोले Will I find faith when I return? जब जब मैं लौटूंगा क्या मैं वो विश्वास को फिर देखेंगे पाएंगे Hallelujah, praise Hallelujah, praise the Lord. Not, God is not changed. the word of god is not changed परमेश्वर का वचन का बदलाव नहीं हुआ the prophet has not preached any other gospel नबी ने दूसरा कोई संदेश को प्रचार नहीं किया he preached the, the word brothers and sisters yes sir परमेश्वर के वचन को ही प्रचार किया the whatever paul preached i preached amen उसने बोले पौल ने जो बात को प्रचार किया मैंने उस बात को प्रचार कर रहा हूं हालेलुया हालेलुया प्रभु को महिमा मिले and he said और उसने बोले this that super church, that the bride will have another gospel. wo jo super church hai wo dusra sandesh ko nahi milega No, she will write another acts. अच्छा उसने एक जो एक का हाँ एक काम काम को लिखेंगे The first uh, the apostles. Uh, uh, apostle का मतलब प्रेरित प्रेरित प्रेरित हां पहला पहला प्रेरित. दे वर कॉल्ड हिल हम लोग रहा है ये धरती नहीं हिलता हिल रहा है हम लोग इमोशन में हम लोग बहुत हिला डुला कर रहा है Uh, uh, परंतु परमेश्वर का वो सामर्थ्य उन लोगों का पास थे जब अनन्या सफर आए to Moses to sorry to Peter पत्रस के पास नो वन टोल्ड पीटर कोई भी पत्रस को नहीं बोले थे यू सोल्ड योर पोजीशन तूने अपना पोजिशन को बेच डाला एंड सो मच मनी और इतना पैसा नो वन टोल्ड कोई भी नहीं बताया When Ananya came, जब अनन्या आए and he, uh, offered the जब उसने पैसा को दिया and Bible doesn't say that he received it, और बाइबल ये बात को नहीं बोलते है उसने उसको स्वीकार किया ग्रहण किया नो ना नहीं it is not written that he has accepted that this money Bible ये बात को नहीं बताता है कि उसने जो कुछ उन्हें लाया उसको ग्रहण किया he just asked so much only you sold it सिर्फ ये बात को वहाँ पर बोला गया सिर्फ इसी में ही क्या तूने उसको बेच डाला और उसने बोला हाँ हम्म। तुरंत ही उसने गिर गया मर गया That is the power of the Holy Ghost was with that. वही का पवित्र आत्मा का जो सामर्थ्य है उन लोगों का साथ थे. If you and I believe the same gospel, अगर हम लोग और आप लोग ये वो एक ही सुषमा सर को विश्वास करते हैं and same power of God वो ही वो समर्थ परमेश्वर का समर्थ हमारा पास होंगे व्हाई वी can't डू दैट क्यों हम लोग ये काम को नहीं कर सकते when they were waiting when Peter will come और लोग जब इंतजार में थे कब पत्रस आएंगे when his shadow will fall on us जब वो, वो जो, जो छाया है वो हमारा ऊपर आएगा so that we get to eat. ताकि हम लोग चंगा हो जाए नॉट इवन प्रेइंग वो हम लोग प्रार्थना भी नहीं किया था प्रार्थना भी नहीं किया था Only shadow when they passing through. जब उन लोगों का जब जब चल रहा था उन लोगों का छाया Oh, living out of brothers and sisters, we are the same. Amen. Amen. मेरे भाइयों मेरे बहनें हम लोग को एक ही परमेश्वर का सेवा कर रहा है But we have no faith. परंतु हमारा पास कोई विश्वास नहीं है because we are not spending much time with the Lord. क्योंकि हम लोग परमेश्वर का साथ ज्यादा समय उन्हें बिताता है. The time is at hand, Bible says. Bible बताता है समय बहुत नजदीक आ गया. To fulfill the word of the Lord. परमेश्वर का प्रभु का वचन को पूरा करने के लिए. Are we ready? क्या हम लोग रेडी हैं? आप लोग रेडी हैं? Prepare to meet your God. आप परमेश्वर का साथ मुलाकात करने के लिए आपको पवित्र आत्मा का जरूरी है if the first church had that power पहला कलिशा अगर वो समर्थ को समर्थ था और उन लोग अशिक्षित थे uh, और उन लोग अपना नाम को भी लिखने के लिए नहीं सकते one day they were in jail एक दिन उन लोग जेल में थे the power of the Holy Ghost, pavitra atma ka samar that at the midnight, वो मध्यरात्रि mein the blood is oozing from the body और jo jo un log ka sharir se खून nikal raha tha they were beaten aur un log un log un logon ko pita gaya and they were put in the jail. aur un logon ko jail mein dala gaya The Bible says. bible batata hai They were put a chain. aur un logon ko chain se bandha gaya They were singing song. और वो गाना Amen, गा रहा था hallelujah. Glory, glory, glory, glory. महिमा महिमा Hallelujah. महिमा महिमा What happened? क्या हुआ Chain broken. और Hallelujah. जो चेन था वो टूट गया Hallelujah. Earthquake became. और वहाँ पर विडोल हुई They did not preach. आ- They did not preach. आ, उन लोग प्रचार नहीं किया था Only praising the Lord. उन Hallelujah. लोग सिर्फ परमेश्वर का महिमा There is power in the praising, brothers and Amen. sisters. Amen. परमेश्वर का महिमा Hallelujah. करने में समर्थ है When the song leader comes, brothers and sisters sing in the Holy Ghost. जब Hallelujah. संगीतर आते हैं पवित्र आत्मा का सामर्थ में गाइए song leader bring the holy ghost in the church amen वो जो सॉन्ग लीडर है वो पवित्र आत्मा को ही prepares the heart for the to receive the word of the Lord yes sir जो आदमी लोग का हृदय को परमेश्वर का वचन को अपना लेने के लिए ही prepares the ground brothers and sisters yes sir आदमी का हृदय को तैयार करते हैं हाँ, हालेलुया ग्लोरी हालेलुया परमेश्वर का महिमा हो I request all the young brothers and sisters मैं हर भाइयों को बहनों को निवेदन रखता हूं ओ लीव योर मोबाइल तो आपका मोबाइल को छोड़ दें because we spend more time in mobile yes sir correct क्योंकि हम लोग ज्यादा से ज्यादा मोबाइल पे ही समय बिताते हैं our prayer is less today आज हमारा प्रार्थना बहुत our reading is less today हमारा पढ़ाई बहुत कमती हो गया our love is less today हमारा जो प्रेम है वो कम हो गया hallelujah praise the praise the प्रभु का नाम का महिमा हो हम लोगों का हमारा बारे में सोचना होगा receive meet of God. क्या हम लोग प्रभु को प्रभु का साथ मुलाकात करने के लिए तैयार हैं? Amen. Hallelujah. Hallelujah. Praise the name of the Lord. प्रभु का नाम को महिमा हो. I'll uh, read uh, last word, uh, Second Peter. दूसरा पत्रस का पत्र को हम लोग पढ़ेंगे. Three eight. तीन का आठ को. हैप्पी हो या एक बात तुमसे छिपी ना रहे कि प्रभु के यहाँ एक दिन हजार वर्ष के बराबर है और हजार वर्ष एक दिन के बराबर है आमीन हाँ। तो प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता हाँ। जैसे देर कितने लोग समझते हैं हाँ। पर तुम्हारे विषय में धीरज धरता end time विश्वासी लोग भी कहते हैं वो आ रहा है आ रहा है but bible says he will not wait now परंतु बाइबल कहता है वो इंतजार नहीं करेंगे that time is already ripened हाँ वो जो जो समय पहुंच गया he is counting on you and me वो आ, आपको हमारा जीवन को देख रहा है to get ready तैयार होना When we are ready, जब हम लोग तैयार हो जाएंगे definitely come and take us. और वो निश्चय वो आएगा हमें Because he doesn't want to lose any sheep. और क्योंकि वो किसी भी एक मेमना को वो छोड़ नहीं सकते भेड़ को छोड़ नहीं सकते He doesn't want to leave a single one because it's already chosen. वो एक को भी छोड़ना नहीं चाहते क्योंकि ये सारे उसका द्वारा क्या बोला सुना गया इसलिए that's why it is written 1000 years is one day in its side इसीलिए उसका उसका वचन में बोले 1000 साल उसके लिए एक दिन है we know that it's a, uh, from uh, Genesis to Noah, uh, thousand years. हम लोग जानते हैं उत्पत्ति का पुस्तक से नोआ तक 2000 साल and Noah to Jesus Christ coming 2000 years. और नोआ से यीशु मसीह का समय तक 2000 साल. Now we are completing again 2000 years. और अभी हम लोग 2000 साल को समाप्त कर रहा है. 6000 years is already gone. 6000 साल छह चला ही गया. God God created everything in six days. और परमेश्वर ने सारे चीज को छह दिन में तैयार किया seventh day he to rest और सातवा दिन में उसने विश्राम लिया it means he is coming any time now और इसका अर्थ यही है वो किसी भी समय इन दिनों में आ रहा है six days is already over now छह दिन चला ही गया And seventh is going to come now. और satwa din aa raha hai And he will be with his bride. aur wo apna dulhin ka sath honge Brothers and sisters. bhai बहनें. We know I don't have that. Uh, you know that cloud picture. Uh, uh, uh, ये जो जो जो फॉग का जो पिक्चर है वो वो मेरा तो Why only head has come? क्यों सिर्फ सिर्फ आया Why there is no body? क्यों वहाँ पर शरीर नहीं आए भाई वहाँ पर किसी के पास गाना गाना किधर है I had, I had. Then I'll finish it. I always keep up the thing. Never mind, never mind. Why it is no body has come? क्यों शरीर वहां पर नहीं आए Body you and I. Amen. Body and हाँ, हाँ जो शरीर है वो आप और मैं हूँ सिर्फ हाँ, सिर आई वहाँ पर yes, और जो फ्लैक्स है उसको वो बॉडी का साथ मिलना होगा टाइम हाँ, कहाँ पर है get yourself ready to prepare yourself yes, sir. to meet your God. आप अपना जीवन को तैयार करिए प्रभु का साथ मुलाकात करने के लिए आपका परमेश्वर का साथ मुलाकात करने Don't spend much time in the mobile. और मोबाइल से समय मत बिताइए. No Facebook, this book and all that book. और वो Facebook, Facebook में मत मत लगाइए. This is our Facebook. Yes sir. यही हमारा Facebook. Yes. see his face. Instagram, that gram, will all things help. और वो Instagram क्या क्या वो नरक पे अधोलोक पे लेके जाएगा. That will not do him not take there. और ये वहाँ पर लेकर जाएगा. They spend more time with the Lord. और आइए हम लोग प्रभु का साथ ज्यादा समय बिताएं. So that we can meet prepare ourselves. ताकि हम लोग अपना आप को तैयार करें that nothing is impossible to God. परमेश्वर के सामने कोई बात असंभव नहीं है nothing brother nothing I experienced it in my life. ओ मैंने मेरा जीवन में we have experienced in our life. हम लोग ये ये बात को अपना जीवन से देख चुका that recently I'll tell you the last uh, story. और ये ये लास्ट समय में मैं अंत का समय में मैं ये कहानी को बता बता रहा हूँ one sister एक बहन Uh, got uh, uh, transferred to another city. और एक बहन ने दूसरा नगर पे उसका ट्रांसफर हुआ and they had no children उन लोगों का कोई बच्चे नहीं थे दे वेंट टू पास्टर उन लोग पास्टर के पास गए दे प्रेड उन लोग प्रार्थना किया they believed on only believe all things are possible और उन लोग ये बात को विश्वास किया after, सिर्फ विश्वास करो सारे चीजें संभव है I think after 20 years of marriage they got a child और 20 साल बाद उन लोग एक बच्चा को मिला देन दैट सिस्टर वो बहन She had a government duty. तो उसका गवर्नमेंट काम थे Uh, she kept her uh, child in uh, pastor's wife's uh, house. और उसने अपना बच्चे को पास्टर का अ, घर पे पास्टर का पत्नी का साथ रखे Please look after her for a few hours. अ, कुछ घंटों के लिए ये बच्चे को देखना Then uh, she said, okay. और उसने बोले हाँ सही है ठीक है Then a- after that, और उसका बाद में this child became I think one year और उसने एक साल हुआ तो बच्चा को और उसने चलना शुरू किया the house behind there is a big और पास्टर का घर का नजदीक में बड़ा सा एक तालाब थे this sister was inside brother was outside और बहन घर का अंदर में थे भाई बाहर पे थे and this child went outside with in the pond और ये जो जो बच्चे हैं वो घर से निकल के वो क्लब का पास गया और वो मछली रखने वाला फलने वाला तलब था और वो बहुत गहरा थे और वो जो बच्चे हैं वहाँ पर गिर के नीचे चला गया uh, uh, और पास्टर का जो बेटा था वो दौड़ के आए और उसने बोले माँ माँ माँ माँ वो बच्चे तलब का नीचे चला गया और उसने पास्टर को बुलाया और उन लोग वहाँ पर आए और कुछ भी उन लोग देख नहीं पाया Everything is uh, uh, uh, it is very deep. और वो बहुत गहरा थे बहुत नीचे चला गए थे नेबर के और पड़ोसी आए do you know to swim और क्या आप इसको क्या बोलता है तैरना को जानते हैं He said no. हाँ मैं नहीं जानता हूँ bring one uh, bamboo, you know? और एक बांस बम्बू बांस हाँ. बांस को लेकर आना and the pastor took और पास्टर ने लिया and he he put it on the you know middle of the uh, pond. और उसने uh, ये क्या बोलता है uh, तलब का बीच में उसको रखा Then child came up. और वो बच्चे आए ऊपर आए breathless. उसका कोई और सांस नहीं थे Died. वो मर गया था the pastor everybody was uh, very much upset और पास्टर और सारी चीजें बहुत बहुत अपसेट हो गए थे बहुत दुखी हो गए थे they said that this lord we cannot accept this और उन लोग बोला प्रभु इसको हम लोग ले नहीं सकते this is not our child ये हमारा बच्चे नहीं है what can we answer the parents और उसका पिता माता को हम लोग क्या उत्तर देंगे after the after 20 years of marriage when we prayed you gave to them बीस साल बाद में जब प्रार्थना सुनकर तूने इन लोगों को बच्चे को दिया Now Satan has taken this. और शैतान ने अब ये इसका इसको ले लिया We do not accept this death. और ये मुर्दा को हम लोग ग्रहण नहीं कर सकते The sister and pastor. और भाई और बहन They took the child. वो बच्चे को लिया They went inside. और उन लोग अंदर में चला गया They cried unto the Lord. और उन लोग प्रभु का सामने रोए They cried unto the Lord. वो प्रभु का सामने रोए Then और ये बच्चा वो हिलने लगा oh, और वो बच्चे सारे जो महिला थी शायद उसको निकल निकलने लगा और उन लोग गर्म पानी लाया uh, और वो बच्चे का ऊपर में रखा और वो और फिर बोमी करने लगा बहुत पाँच मिनट बाद में और वो चलने लगा और उन लोग जब रोने तब उन लोग रोने लगा yes, बोले शेख विश्वास करो सारी चीजें संभव है और उन लोगों को पिलर ऑफ फायर को देखा दिस मैसेज इज ट्रू संदेश हाँ तुम्हें समर्थहीन परमेश्वर नहीं है Amen. ये ये जो समर्थ है ये यहाँ पर ये संदेश पे छिपी हुई है और उन लोग डॉक्टर के पास गए और क्योंकि उन लोगों के पास एक रिपोर्ट का जरूरी था क्योंकि वो जो जो जो तालाब है वो बहुत महिला पानी वहाँ पर थे और वो बच्चे को उन लोग डॉक्टर के पास लेके गया डॉक्टर डॉक्टर ने उसको देखा uh, कहाँ पर ये गिरे सुबह भी हम लोग ऐसा ही एक केस को मिला वो बच्चे तो चला गया uh, और ये बच्चे कैसा जीवित हो सकता है और उसने कोई जंत्र अंदर में डाला is, uh, infection, no infection. Yes, sir. और उसने बोले कोई यहाँ पर इन्फेक्शन नहीं है और उसने एक लेटर को लिखा फ्री फ्रॉम ऑल इन्फेक्शन और ये इसका पास कोई इन्फेक्शन नहीं है they, they और उन लोग ये उन लो, डॉक्टर को उन लोग ये गवाही दी आज का लोग जो इच्छा है एंड मेरे भाई बहन in the evening sister came that child mother थे वो उसका शाम का समय में उसका माँ आए they narrated all the story वो सारे कहानी को बताया and because it is a police case क्योंकि ये पुलिस का एक पुलिस केस का एक मामला था that's why they proved everything they went to doctor and they brought all the letter everything it is now clean chit और इन लोग ये सारे डॉक्टर का पास गए ये सारे बात को दिखाया और कागज को उन लोग दिखाया brothers and sisters, they, they are ready to meet our God. Why? Uh, they are worshipping the true God in the spirit and आ, power. हाँ ये ये उन लोग अपना परमेश्वर का साथ मुलाकात करने के लिए थे या क्योंकि उन लोग सच्चा परमेश्वर को आराधना कर रहा है Nothing is impossible in this message. Yes, ये संदेश में किसी बात का असंभव नहीं है Our God is a living God. Amen. हमारा जो परमेश्वर है वो जीवित परमेश्वर है Yesterday, today and forever is the same God. Amen. आज का लुगानो जो वो एक सा परमेश्वर है That whatever your requirement is. जो कुछ भी आपका जरूरी है may be it is job ओ ओ एक नौकरी हो सकता मे बी डायबिटीज ओ डायबिटीज हो सकता है मे बी बीपी वो BP blood may be TB और टीबी जो हो सकता है नथिंग इज इंपॉसिबल टू वो किसी भी बात में परमेश्वर का सामने when we are in Goshen जब हम लोग गोशन पे है परमेश्वर इन, इन लोगों का साथ उन लोगों का साथ है हम लोग मिशोर में नहीं है हम लोग संस्था में नहीं है हम लोग निकल के आया हम लोग सत्य वचन पे आए this is the dress we have यही पहरुआ है इसको हम लोगों को पहना होगा क्योंकि इसलिए भेजा विद्रेस वो पहरुआ का साथ परमेश्वर का बच्चन का द्वारा बनाया गया uh, और वो एक एक दुल्हन को दुल्हन को जिसको पीना होगा so ताकि वो अपने आप को तैयार करे I want to again encourage you. मैं फिर और आप लोगों को उत्साह देना चाहता हूँ like आप ऐसा ही प्रार्थना करें जैसा आप कभी प्रार्थना नहीं की problem God said you are dying today like that you pray आप परमेश्वर का नबी कहते हैं आप ऐसा ही प्रार्थना करें जो आप आज मर रहा है with that desperation when you pray आप ऐसा desperation का साथ बेकुलता का साथ आप ऐसा ही प्रार्थना करें satan has no power over the bride और शैतान का दुल्हन का ऊपर कोई सामर्थ नहीं है ताकत नहीं है because he should know this is the bride of Christ. क्योंकि उसको ये बात को मालूम होना होगा कि ये परमेश्वर का दुल्हन है This is the house of God. ये परमेश्वर का भवन है I have no entry. मेरा कोई यहाँ पर अंदर जाने का Because there is a blood in it. अंदर जाने का इजाजत नहीं है You know when the Job was in, in his house. आप जानते हैं जब आयुब जब अपना घर पे थे हर दिन शैतान अंदर में जाने के लिए कोशिश किया था but he did not go परंतु उसने गया नहीं वो जान नहीं सके तब परमेश्वर ने उसको पूछा क्या तूने मेरे सेवक जो आयुक को देखा yes, मैंने देखा uh, हाँ क्योंकि uh, तूने उसका थारी और एक uh, द्वार बनाया okay, मैं कैसा जा सकता Yes, ने इसको देख पाया पहचान पाया ये परमेश्वर का भगवान है और शैतान को ये बात को पहचान पाया जो परमेश्वर का पुत्र है और ऐसा ही मेरे भाई मेरे बहन जब परमेश्वर का वो मोहर आपका जीवन पे होगा शैतान का कोई अधिकार नहीं है समर्थ नहीं है That death angel will not come upon you. जो मृत्यु का जो दूध है वो आपका पास नहीं आएगा. When he sees that token, जब वो उसमें चीन को देखते हैं and he will say this is not my home और उसने बोलेंगे वो मेरा भवन नहीं है are you displaying your token क्या आप अपना टोकन को दिखा रहा है you are displaying your token जब आप अपना टोकन को दिखा रहा है nothing can harm you कोई भी आपको आप, नुकसान नहीं कर सकते realize that ये बात को आप समझे आपने परमेश्वर का बेटी है the blood of Jesus Christ will flow in you प्रभु यीशु मसीह का जो लहू है आपका ऊपर बह रहा है the prophet of god said deity is not in heaven now और परमेश्वर का नबी कहते हैं deity deity deity अच्छा वो दैवत्व वो ऊपर में नहीं है it has come down ये वो आ गया नीचे और दुल्हन का साथ है आमेन अच्छा, अगर वो दैवत तो आपका पास है आपका साथ है हाउ डायबिटीज विल कम कैसा वो डायबिटीज आ सकते हैं because he accepted you accepted that's why came वो आपने इसको <laughs> ग्रहण किया इसीलिए ये आया tell that diabetes it is wrong address वो डायबिटीज को बोलो वो तुम्हारा ये गलत हुआ यहाँ पर आना ये रॉन्ग एड्रेस है ये ये ये गलत जगह तूने आया See brothers and sisters भाई बहने जब आप शैतान को इनकार करते ये परमेश्वर का भवन है डायबिटीज आपका पास नहीं आ सकते हमारा पास नहीं आ सकते क्योंकि परमेश्वर का जो दैवत्व है हमारा साथ जी, जी रहा है क्योंकि हमारा अविश्वास का कारण भाइयों बहने हम लोग शैतान का शिकार बन जाते हैं इसलिए आज हम लोगों को ये बात को सोचना पड़ेगा क्या मैं मेरा परमेश्वर का साथ मुलाकात करने के लिए तैयार हूँ वो अगर कल सुबह को आते क्या हम लोग तैयार है परमेश्वर का नबी कहते हैं ये कम से वो सुबह का समय आएगा और परमेश्वर ने कोई बातें को तो नगेट को तो दिया दे चुका only for the bride understand सिर्फ दुल्हन ही ये बात को समझ पाएंगे व्हाई क्यों टू प्रिपेयर ताकि हम लोग अपना आप को तैयार कर पाए अर्ली इन द मॉर्निंग और uh, सुबह बहुत भोर का समय में उसका उपस्थिति में बैठे थ्री ओ क्लॉक बैठा और तीन बजे आप उठे आप प्रार्थना करें because after the three o'clock क्योंकि तीन बजे का बात में Satan spirit will go away. शैतान दुष्ट आत्मा का जो आत्मा है वो चला जाएगा Then you can calm and quietly you can pray. तब आप बहुत शांत में आप प्रार्थना कर सकते हैं. That's what prophet of God said. इसलिए नबी कहते हैं Early in the morning, three o'clock. ये तीन बजे सुबह meet your have your conversation to God. आपका जो बातें है वो परमेश्वर का साथ करे First good morning to not your wife. Amen. पहला आप गुड मॉर्निंग को परमेश्वर का साथ बोले अपना पत्नी से नहीं Uh, महाराजा गुड मॉर्निंग आपसे मेरा दुल्हा आपसे हाँ, हाँ, आओ आइए हम लोग का हम लोग प्रार्थना करें तब वो आपका साथ बातें करेंगे और उसने ये जो सुना गया ऐसा ही आवाज में वो आपका साथ बातें करेंगे जब हम लोग बोलेंगे उसके उसका यू बी बोले hmm. बोले बोले निशब्द होकर एक एक मिनट खड़ा हो जाइए बाद में आप निशब्द होकर तब परमेश्वर आपका साथ बात करेंगे यू प्रैक्टिस दिस आप इसको देखें प्रैक्टिस करें there will be two way communication और वहां पर दो ही मार्गों दो ही मार्गों में से एक कम्युनिकेशन होगा दिस व्हाट प्रॉपर डॉट और ये परमेश्वर का जो है बात अंडरस्टैंड दिस ब्रदर्स सिर्फ yes, दुल्हन ही ये बात को क्योंकि वो दिन के लिए अपने आप को तैयार कर रही है और उसने अपना पति का साथ बात किया We are not going for marriage. हम लोग विवाह के लिए नहीं जा रहा है मैरिज विल बिकम हियर विवाह जो है वो यहाँ पर ही होगा We are going for the marriage supper. Right. हम लोग विवाह का जो सफर है उसके लिए हम लोग जा रहा है भोजन के लिए वहाँ पर जा रहा है हाँ, भोजन के लिए हम लोग वहाँ पर शादी यहाँ पर लगाया जाए शादी यहाँ पर ही होगा correct Invisible union. Invisible union. Yes. Correct. Amen. को मिला Amen. Amen. होना चाहिए. अभी yes. बात को होना होगा. Then he will come. कब वो आएगा? वो होगा कि नहीं कि आप और हम देखना चाहिए. वो होगा कि नहीं होगा हम लोगों को देखना चाहिए. शादी यहाँ पर लगाया जाएगा. शादी यहाँ पर ही लगाया जाएगा. Invisible. Invisible. अदृश्य रूप में. Yes. Because प्रभु स्वयं आपको हमारे जीवन में अंदर लेगा आपको मालूम पड़ेगा कि आप उसके साथ चलते आपको मालूम पड़ेगा आप उसके साथ बैठते आमीन आप बस में बैठे प्रभु आपको पास में हालेलुया आप चल रहे हैं आप बैठे हालेलुया राइट आप जहाज में बैठे हैं बाजू में प्रभु बैठे आमीन आप हवा जहाज में बैठे हैं प्रभु भी आपके साथ आमीन निरंतर दैट इज द इंग्लिश आमीन बात शादी का भोजन के लिए आमीन यस सर अपना आप तैयार कीजिए Amen. Amen. Praise the Lord, brother. God bless you, brother Wilfred.